Всем привет! Это первое видео на моем канале, к которому я серьезно подготовился. Но перед тем, как вы начнете просмотр ролика, я должен вас ознакомить с нашей командой. Итак, знакомство мы начнем с капитана нашей команды, Владислава. Или просто Владим. Играет он хорошо, довольно харизматичен, но легко горит на свою команду, если она проигрывает. Следующим в нашем списке будет Эдик, Эдуардо или просто Эдя. Наверное, самый адекватный тиммейт в команде. Он не агрится и ведет себя как хороший мальчик. Хорошо играет и зачастую тащит капки. Но не всегда. Тупое говорит. Вот да Леха. Про него можно говорить вечно. Он живой локальный мем. Не отличается особым умом, я шучу, но зато очень харизматичен. Неплохо играет, а его основная задача – моральная поддержка команды, хотя иногда он и может нести дизинфу. Здесь должен был быть момент, где Леха дует на молотов, чтобы потушить его в итоге он в нем сгорел. Но, к сожалению, этот момент не записался. О, это оружие! О, как стрелять! Опа, Владик! Ой, динамит, убили! Выхожу я! Опа, хэтка из халявная. Бух, я умер. А теперь стоит сделать отступление. Так как в нашей команде всего 6 человек, а, я думаю, вы знаете, что в ММе может находиться 5 человек в одной команде, то я решил поместить двух людей, которые зачастую меняются между собой, в одну графу. Это Илья и Жека. Они оба хорошо играют, оба зачастую не агрятся, и вообще два нормальных тиммейта. Но бывает так, что Джеки нужно куда-то отойти, в этот момент приходит Илья, и мы начинаем играть фуллстаком с Ильей. И наоборот, ну а теперь пора перейти к непосредственно игровому процессу. Но перед этим я попрошу вас поставить лайк и подписаться на канал, прям как тупой долбоёб. Приятного просмотра. Можно я тогда, пожалуйста? Нормально? Бил. Красава. Убил Андрея, блять. Хвала велик. You ее сыграть. Хвала вырубить. здание. О, минус Илья. Минус Жека. В смысле? А, ну да. Ой, бес! Боже, что он творит?